so glad I Bon dia i benvinguts a la cursa de la Vila Universitària. Aquest any la Vila compleix 20 anys i com a iniciativa ha organitzat aquesta cursa en col·laboració amb la Marató de TV3, que aquest any lluita contra el càncer. Ara mateix hi han apuntades aproximadament unes 500 persones i tota la recaptació anirà destinada a la lluita contra aquesta malaltia. Així doncs, som-hi! ni em dignifiquen els meus actes ni escolto els batecs del meu cor només m'estiro al camp de batalla i em faig el món per conèixer tots els detalls de la cursa de la vila, parlem amb Claudi Montefusco, director adjunt de la Vila Universitària volíem celebrar el 20è aniversari de la Vila Universitària i, i alhora vam pensar que era una bona idea fer-ho coincidir amb una iniciativa solidària com la Marató de TV3. Llavors el que mm, vam decidir que fos el 16 de desembre, una cursa de 5 quilòmetres, que és assequible, que hi pot participar tothom, i, mm, i, bueno, i per això la vam fer. Quanta gent ja ha inscrit ara mateix? doncs, eh, aproximadament 500 inscrits, que era el que ens havíem proposat des de principi, perquè són les samarretes que vam fer i són les bosses que vam preparar, per tant, eh, 500 persones són les que correran finalment. O sigui, podem dir que aquesta iniciativa ha estat un èxit de moment. Pensem que sí, ara falta que la cursa vagi bé, que ningú es faci mal, que, que el campus quedi ben tancat, que no hi hagi cap incidència ni cap ensurt, i si és així, doncs s'haurà anat tot bé. Quines característiques diries que té aquesta cursa? Eh, bueno, és una cursa que per ser de 5 quilòmetres eh, té, té una certa dificultat, perquè ja sabem com és el campus, que és doncs, tot pujades, baixades, hi ha moltes curses de 5 quilòmetres que són totalment planes, aquesta té la seva, té la seva cosa acaba amb la rampa de la Plus, que és molt dura. Jo penso que és un recorregut maco per aquell que no coneix el campus, eh, perquè dona una idea de com, de com és el nostre campus, no? Eh, permetrà conèixer-lo. Però aquesta cursa serveix per a moltes més coses, a més de conèixer el campus. Em sembla una de les curses de les darreres curses de l'any, eh, no podré anar a les de cap d'any i bueno, també per, a, per proximitat des de Sant Cuat em va molt bé i bueno, també era una manera de reviure pues, algo de l'esperit universitari. Tot i que la competitivitat existeix, el que importa és passar-ho bé per sobre de tot. Vosaltres participeu a la cursa, oi? Sí. sí, sí. I per què porteu aquest tratge? Bueno, Bueno, en principi no volíem fer la, carrera, la cursa de pla, o sigui, d'una manera professional i volíem fer d'una manera més, no sé, més alegre i més natural i vam pensar posar una equipació així original. Clar, perquè el barret de Nadal de Pare Noel té a veure amb l'època de l'any que estem sí, Té, sí, té a veure amb l'època, vam pensar diferents disfraços, bueno, diferents equipacions, amb banyador i tal, però al final va sorgir aquesta Ah, en pijama i ja el està. pijama, el pijama. <laughs> doncs molt bé, correu tota, fareu tota la cursa? Per supost, per supost. Sí, sí. <laughs> Si venim sí, sí. a guanyar, no, venim... <laughs> no, no participar. No venim a quedar els últims, venim a competir també. Sí, sí. No crec que em pugui elevar... Els 500 participants es preparen a la línia de sortida. La cursa és a punt de començar. 5, 4, 3, Els primers participants arriben a la meta en menys de 20 minuts. El primer ha estat Jordi Escorita, amb un temps de 17 minuts i 20 segons, seguit de molt a prop per Miguel Ángel Pérez, que ha registrat una marca de 17 minuts i 23 segons. Atenció! Fins al 8, Víctor! Atenció, Jari, que el Víctor de primera dona en creuar la línia de meta ha estat Maite Ríos. Enhorabona, Maite. So l'heroi que imagineu. Heu participat a la carrera? Sí, hem participat. I què us ha semblat? Molt bé, ens sembla, a mi m'ha agradat molt personalment, però crec que déu nhi les pujades i baixades que han hagut i tenies que estar en forma, eh? però bueno, ha sigut entretinguda. Al ser de 5 quilòmetres em pensava que seria més fàcil, però és que he vist les dues pujades aquelles i, mare mia, he vist, he vist la mort. I què més? Eh... Repetiries la cursa un altre any? Sí, repetir sí, perquè m'ha agradat molt. Bueno, la meva primera cursa m'ha agradat molt. Tampoc m'havia entrenat massa, o sigui que estic bastant contenta amb la posició. I, bueno, i com és um, parlar sobre solidaritat, jo com sempre, amb la marató. Doncs pues ha sigut una cosa divertida, la veritat. Sí? Sí, ràpida, divertida, entretenida. És el primer any que feu una cursa d'aquest tipus? Sí. Sí, sí. Bueno, de, de la vila sí, 5 quilòmetres també. I heu corregut altres curses o què? Sí. Sí, sí. alguna altra. Doncs m'ha semblat molt interessant, molt bona gestió que heu fet de recorregut, que passa una mica masses pujades, potser, però bueno, qui va preparat doncs, també és una mica doncs, més divertit, no? Llavors, Repetiries un altre any si es tornés a fer aquesta cursa? Sí, sí, sí, sí. ja diem, bueno, l'any que ve tornarem i hem de compaginar-ho amb més durant l'any i així arribar amb més bona forma aquí. <laughs> Repetiríeu un altre any? Sí, sí, sí, sí claríssimament. Llavors, Totalment. en una paraula, una quina, paraula. com definireu la carrera, la cursa? Eh, Cancina. Cancina, jo crec que és una molt bona iniciativa per la Marató de TV3 i, i entretinguda i divertida. Una mica esgotadora, eh? <laughs> He arribat i no podia més, però molt bé, molt contenta. Divertida. Molt, molt entretinguda. Intensa. <laughs> que és una bomba. <laughs> per, per mi, que anat caminant tota l'estona, però no, està molt bé. M'ha agradat i ja sabia que arribaria així, perquè aquí doncs, tots són estudiants joves i jo ja he passat... jo sóc de no segona joventut i ja, Bueno, no, sóc jove. Vinga, amunt! Una hora després de l'inici es procedeix a fer l'entrega de premis als guanyadors. S'han repartit quasi 50 premis per a totes les categories, que anaven des dels més petits fins als més grans. Jordi Escoriza, València. 17 minuts i 20 segons. Felicitats, Jordi. Ens ho esperàvem, eh? Ja ens ho esperàvem. Per tant, podi masculí absolut. Els tres primers corredors han corregut els 5 quilòmetres duríssims en menys de 18 minuts. Jordi l'ha fet amb 17.20, Miguel Ángel Pérez 17.23, Àlex Núñez 17.34. Preguntem als guanyadors què els hi ha semblat aquesta primera cursa de la Vila Universitària. Eh, bueno, molt bonica, i he quedat tercer, eh, és molt dura, té pujades i baixades molt fortes i està molt bé bueno, el mateix, un circuit molt entretingut, <laughs> sense cap pla i bueno, és com córrer un cross però per asfalt. I... Tu ets el guanyador no, de la sí, cursa. Sí. Llavors intenteu definir aquesta cursa amb el mínim paraules possibles. cames. Sí, sí, cames. Empullades i baixades, és molt forta. Sí. La primera cursa de la vila ha arribat al seu final i podem dir que ha estat tot un èxit aconseguint recaptar al voltant de 5.000 euros que es destinaran a la lluita contra el càncer. nunca imaginei.